你们这样知道我是谁了吗？如果还不知道人，我直接跟你揭晓答案，我就是赖药石。